Zajedno, maštali sve Izgubio sve, izgubio svest Dođi i poljubi me U mraku ja gušim se e. Čudan je svet Dođi i probudi me Čudan je svet e, Probudi me Lepo sam ja rekao da je hlana ko Goljaska, go, Poruke ne stižu, stižu negdje oko dva-dva Lepo sam ja rekao da je hlana ko Aljaska Poruke ne stižu, stižu negdje oko 2-2 Priznao sam sve, priznao sam sve I ono što nije tačno Priznao sam sve, priznao sam sve Ljubavi ja ludim polako Priznao sam sve, Priznao sam sve i ono što nije tačno Priznao sam sve, priznao sam sve Ljubavi ja ludim polako U ovom svetu sve je mrtvo, nije kao pre U očima se vidi ljubav, nije kao pre Maske preko lica i kažu volim te Dođe neko pa ti ruši sve i ode A šta to meni radiš milo moje Vidi koliko je sati milo moje Kupim razum i ne pamtim milo moje Više nije ništa isto kao pre Nemam više vremena, svet je previše glasan Moram da sam, s njom sam teo preko okean Kaži gde si sad, mala gde si sad te kad mi trebaš mala, e. Lepo sam ja rekao da je hlana ko Goljaska, go, Poruke ne stižu, stižu negdje oko 2-2 Lepo sam ja rekao da je hlana ko Aljaska Poruke ne stižu, stižu negdje oko 2-2 Priznao sam sve, priznao sam sve I ono što nije tačno Priznao sam sve, priznao sam sve Ljubavi ja ludim polako Priznao sam sve Priznao sam sve i ono što nije tačno Priznao sam sve, priznao sam sve Ljubavi ja ludim polako Priznao sam sve Priznao sam sve